كاتبة تعرفين وش حكايتي أنا وسرور ايه؟ أنا مبص طب ما تبص يعني. وإذا سأل أبي وأخي Thank you. انت متجوزه اكتر من بقول لك ايه انا بحبك حلو حلو صوت ايوه جبت الاستاذه مايك تعالي تعالي يو هو انا كنت عارفه ان في اخباريه تاكل في الحشيش وتخبي في بيتي كمان يو رفيقتها ليش تكون عند رفيقتها؟ ايه عند رفيقتها ياسمين اجت تبارك العروس ولا عايز اعرف يعني حصل له ايه piece for 22.95. This is mind that I'm wearing the portion that's supposed to be in the front, in the back. ليه شريف انت كده بتدخل على الفايل بتاعي ما انا ينفعش ابتديت امتى؟ دي برايفسي ما ينفعش هما راحوا فين شلون بصير هتهزر انت مش حاسس بيا خالص يا بنتي هتعمل فينا ايه يعني اكتر من هي بتعمله فينا آه، معلش يا حبيبتي